4 nuits dans un désert, dans une putain de robe Dernière c'est le chétan arrive dans une putain de robe Une balle trop fort, trois balles dans son putain de corps Que des campières, fils de pute là, ça fait plus d'un mort J'vois la partie, mais on se fait suivre par les putains de cops L'étiquette Gucci dépasse tout le temps de mon putain de froc Elle est fraîche, mais j'ai découvert qu'elle prenait la putain de corps putain de que la chambre, plus putain de corps Fuck j'ai deux trois potes qui consomment putain de stock trans comme comme à ça s'allume comme des putains de On est putain de fort dans Yeah, les dans le désert better everything inside. Ah, fatigué Don't tell them.